哥们儿，跟你说件事啊。第一，我的车不卖；第二，我的狗你也别碰，不然的话，不然的话会怎样？不然就是这样。 大家下午好啊！今天给大家带来一个小视频啊，是什么小视频呢？大家猜到了，就是呃电影《John Wick 一》里面就是男主角用的这个 HK 公司的 P30L 啊，也是它加长版呃，当然了，这个跟普通的这个 P30L 有什么区别呢？就是前面它装了一个非常夸张、非常大的一个制对器啊。然后今天呢，我就跟往常一样，我给大家从头往后把这个枪啊好好的这个娓娓道来。 首先啊，第一个大家可以看到，就是这个除去这个制退器，我先不讲，先讲讲它这个枪的本身。呃，这个枪呢，其实我做过类似的一个介绍啊，是这个 P 三零 H K 的 P 三零的这个介绍。如果大家感兴趣，可以翻看我以前的这个视频啊。这个呢是 P 三零的这个加长版，就是呃，大家可以看到啊，就又黑又粗又长，了，对吧？所以说它加了个 L，就跟这个国内大家喜欢买车都喜欢买加长版是一个道理，对吧？ 啊，废话不多说，前面大家可以看到，这个枪的前面呢，它也是有这个 serration 的，也就是开槽啊。所以说，当你这个枪在做这个上膛动作，对吧？上膛的时候，非常的容易，便于你去这个呃抓握啊。然后其次呢，你假如说你想做这个 press check，你也比较容易，对吧？就一拽就可以了。然后大家看到啊，这个弹匣是 no magazine，然后 e mt p y chamber。 所以说这个枪是 safe 的，为什么英文说这个？要不然容易被黄标啊。然后说完这个前面的这个 serration 啊就很舒服。然后其次呢，再往后上面说，就它这个准星啊非常有意思。这个晚上它是会亮的，它是会亮。但是呢，这个不叫 night sight，这个就顶多就是它是，呃，可能如果说没有灯光的情况下，它能亮个。 半个小时，一个小时，最多最多两个小时撑死了，这个就是很鸡肋的一个一个，呃，就什么夜所谓的夜光苗，呃，跟国产的这个九二是非常像的，就是，呃，你晚上执勤的话，如果说长时间没有灯光照的话，它这一会儿就就就暗了，就没有光了，不像这个。 呃，Trijicon 或者 m a r i Glow 的这种所谓的真正的这种夜光瞄，呃，它是白天晚上它都是常可以常亮，就是亮一晚上没有任亮一晚上是没有任何问题，这个是撑不了一晚上的。当然，这个 p 3零 l 呢，如果说你在网上买，你也是可以买得到不一样的版本的，就是高配一点的，它的确是也有自带这个夜光瞄的。所以说，如果你有兴趣的话，啊，你可能自己要多关注一下。然后大家都知道我用枪啊，习惯我是不喜欢用外置保险的。 所以说呢，我这款 P 三零 L 呢是没有任何任何外置保险的版本，就是一个一个这样的状态啊。后面呢倒是有一个 decocker 啊，这个 decocker 的话给大家展示一下，就是说你按下去的时候可以把这个扳机的这个击锤啊自动释放过来，而不用通过你去触碰这个扳机，然后用拇指压着，然后给它这样释放，所以说更安全一点。给大家展示一下啊，就有个这个按钮看到了吧？按一下。 扳机就是自动就释放了，所以说这个呢也是它的一个所谓的一个呃保险的一个措施吧，呃跟这个 P 二二六啊 P 两两六这个很像啊，所以说这个东西呢对于我来说足够了，就因为它这个是单动以及双动的扳机，所以说呃从这个安全的角度来讲，就是我无论是 EDC 也好还是怎么样也好，其实这个双动扳机的这个拉力啊，扳机的拉力已经是非常大，所以说对于我来讲就是完全不用考虑说在装这个外置保险。 当然，它这个外置保险的这个位置啊，大家看到它已经留好了，在这个地方。然后另外一侧呢，给大家看一下，在这个地方。所以说，如果说我不知道你后期如果想装能不能装啊，但是反正你如果说你觉得你自己带带枪如果没有外置保险，你觉得不放心的话，啊，我觉得第一你可能是要多加练习，第二呢就是如果说你真的不放心的话，你可以考虑买这个带外置保险的版本。当然了，这个枪呢还有一个叫 LEM 的版本啊，就是这个。 呃，纯双动扳机的版本，也就是这个枪啊，它这个扳机啊，它永远是这种双动的，看到吗？永远是这种双动的状态。当然，单动是什么的意思呢？单动，假如你激发完一发之后，它的扳机啊，这个击锤是属于待激发状态，所以说你下一发的时候，你你就扳机会轻很多，就可以做直接就这样激发了。所以说这个呢是单动双动，你也可以买就是 L E M，那就纯双动的，或者说你买带保险的版本，根据个人个人喜好啊。 然后后面呢，也有是有这个 serration 啊，所以说当你做这个上膛动作的时候也非常非常轻松啊。然后左右手啊，这个枪是左右手通用的。大家看到这个地方，这个空仓挂机解脱钮啊，左右各有都有啊。所以说在你用左手射手、右手射手，其实你用起来都是非常方便，就是你左手哎可以空挂，右手、左手都可以解除或者上这个空挂，而且非常大。 就是你拇指非常容易就能够得到，所以说你换完弹匣之后，你拇指轻轻往下一拨，很容易就能让这个下一发这个子弹直接就是上膛，非常非常轻松。所以人机功效设计上，我觉得是非常好的。然后其次呢，它的这个弹匣解脱钮啊，它是德系枪的一个啊怎么说啊共通的点吧，或者 HK 公司比较喜欢用的，就是它不是像格洛克一样是在这个按钮你要按下去，而是它是直接用这个拨拨片式的，就有点像这换这个汽车的换挡拨片。 在这里，有个换挡拨片，然后你直接往下一压，弹匣就出来了，而且是直接能弹出来的。大家看一下，直接能弹出来。对，非常非常好用，枪也非常的顺啊。所以这个枪怎么说呢？呃，说了这么多都是它的这个优点，包括像它握把，就是大家知道我的手呢其实是中号偏小一点点。呃，说的是手啊。 然后这个握把它这个材质啊，其实有点像那种用这个特殊处理过那种那种呃烫过的烫纹一样，大家可以看到啊，其实非常非摸起来就是摩擦力非常好。假如说你这个肾虚出点手汗什么之类的，这握起来是完全没有任何问题的。那今天外面天这么热，打起来其实这个呃完全不会因为说出手汗出多了它打滑的情况，基本不会出现这种情况。然后其次呢，它这后面的这个握片这地方其实也是可以换的。 所以根据你的这个尺寸的大小啊，对吧？你就可以换大一号的、小一号的，对吧？我的呢就是中号偏小，所以说这默认的这个我用起来就非常舒服了。当然你可以根据个人喜好，你去换不一样的这种尺寸，这都没有任何问题。弹匣呢，原厂的是十七发，大家看到了十七发。然后呃，十五发的也能用，十七发的也能用，原厂的十七发，但是在市面上常见的大多数是十五发的，十五发的你就算 P 三零。 呃，包括像 VP 九啊，什么这些弹匣都是通用的，HK 都是通用的这种弹匣，所以说比较方便。然后说了这么多它的这个呃优点啊，然后不得不吐槽它的缺点了。它的缺点呢，就是后面我们讲到这个枪的扳机手感啊，扳机手感真的是一塌糊涂。我给大家讲讲为什么说一塌糊涂啊，就是这是它的这个双动状态啊，给大家看一下，非常非常的重。 因为双动扳机嘛，你要带动它整个机锤啊去做这个运动，这是所谓的这个双动扳机。压到这儿应该是快要 break，多加一点点多加一点点力，break。所以反馈来讲比较清楚啊，比较清晰。压到这儿，哎，我就知道要要 break，再加一点点力，你看就可以了。所以说多加练习，这个枪用起来双动扳机啊是没有任何问题的。 但是我想吐槽的，其实是它单动扳机，就是它单动扳机，大家可以看它这个扳机行程啊，非常的长，巨长可以说。然后到这儿呢，有点模糊，就是到这儿我知道它要 break 了，但是它不是有个清脆的一道墙，知道？哎，我再多加点力，数 break，它是正常的。我说的有一道墙是加力加加到突然啪就 break，它这个它的这个扳机呢是加加力加加加是一个弧线，是一个弧线。 看到没？到这里还可以再还有很多虚位啊，然后它就激发了。所以就是这个扳机真的是让我特别特别的迷，你知道吧？就是双双动就不说了，因为本身就重，单动就是真的非首先行程非常的长，其次扳机的手感非常的迷。我给大家看一下扳机的 reset，巨长，看到没？这么长，然后再压，这么长的扳机的 reset 就已经是。 就只有这么点儿是它它的虚位，然后这理论上就这这就开始到它的 reset 了，然后再往后压压到这儿，激发，然后扳机的 reset，看好非常长，到这儿，然后再压，所以以至于什么呢？就就是假如说你要是说想连续快速激发的话，你一到这儿还是没有用的，看到没？击锤是没有任何用的。 所以说就是枪非常非常有意思，然后呢也有这个电影的这个元素在里面，就 pop culture 的元素在里面。但是呢这个，这个不得不说就是它的这个扳机的这个手感特别特别特别特别差。然后其次给大家讲一个小细节啊，就这个地方有个红色的这个凸起，看到没？就可以压下去的。 就是如果说你枪膛里有子弹的话，你是红色特别明显，包括你用手能摸得出来。所以说很多时候你就不用做这个 press check，看这个枪膛里没有子弹，就你摸一下，用食指这样摸一下就知道你的这个枪膛的状态是如何。然后包括里面有子弹的话，其实有光的情况下你低头一看就能看到红色，就知道啊枪膛里没有子弹。如果没有光的情况下，其实用手食指摸一下也能摸到你这个枪膛的状态，就不用做这个 press check，这是它的一个优点。啊，当然了，再说到它的这个。 这个 hammer release 啊，很有意思。如果说你把它这个 release 过去的话，大家很多人好奇问啊，就为什么我给大家要展示这个？因为很多人说，那我这个 hammer release 的时候，会不会就直接导致这个击发了呢？就是因为本击锤已经打到前面去了，会不会直接导致里面的这个子弹激发？其实并不会啊，我给大家讲讲为什么。你看我这样击发的时候，就不是不能说击发，就是呃释放这个扳机的时候啊，或者击锤的时候，它这个击锤是。 到头了，打到大家可以看到，到头了，它是再也进不去了，就完全进不去了。如果说我是用这个扳机啊，去释放这个击锤，给大家看一下。如果说我扣到底，然后这样慢慢慢慢释放这个击锤，大家看到它的击锤完全释放之后，它是可以再往里的，差了这一点，看到没？看到没？你看这就没有了。 所以说这个是什么呢？其实它也是一个保险机制啊。就是如果说你用这个，呃，decocker 去这个释放的话，它是直接它其实外面有多了一层这个金属的罩子，把这个机针啊给罩起来。那如果说你是用扳机，哎，去释放的话，它是把那个击锤的那那个那个那个机针啊，其实是凸起凸起来了，把那个金属从那个金属罩子里面给。 多出来一节，然后这样击锤打击的时候就可以打到这个击针，然后从而让这个枪的正常的击发。对，所以这就是它这个很多人说会不会这个用这个 decocker 会不会导致枪呃意外走火，其实不会的，所以就给大家讲这么一个呃小细节。好，那今天的这个重点的重点来了，就是这个枪枪口的制退器啊。 这个枪嘴制雷器呢，是在这个一个叫 HK Parts 的网站上面就是定的，有很多种不一样的这个设计。啊，我个人感觉呢，我是比较喜欢这种设计啊，因为在前面这个 serration 跟枪身 serration 这个呃设计呢是比较像的。然后同时呢，它这个开口呢也比较多啊，上面也有，侧面也有。然后大家一看呢，这枪里没有任何子弹，所以给大家看看枪口的感觉是什么样。就是枪口下面是比较比较重的这种铝合金啊，整整体都是铝合金。然后下面呢是有导轨。 安装呢起来也非常简单，就是把这个下面这个导轨的两个螺丝拧下来，把这个导轨卡片卡拿出来，然后再把这个两个螺丝松开，然后整个这个就可以从原厂的枪的这个导轨上取下来了。所以说安装什么之类的稍微麻烦一点，但是，呃，怎么说这个这个枪就非常非常整，整个看上去就非常酷了，就是挺适合拍电影的。 呃，甚至说这个枪，你说拿它去打比赛可不可以？其实这个枪装了制堆器打比赛其实没什么问题，就枪口的这个跳跃，就基本上我每次打的时候，我都是手可以非常非常的放松， <laughs> 就是完全由它去，就已经不用说用手去强强力的去呃去控制它的这个枪口的上跳，它已经上跳控制已经非常非常好了。但是如果说真要是打比赛的话，我觉得可能这个扳机呢可可以可以可以去考虑升级一下或者换一下，因为这个扳机的这个 r e s e t 实在实在是太长了。 呃，当然了，这个直推器在枪口增加了很多的它的这个本身的重量，然后其次呢，它把这个枪口的出来这个火焰都往上和两侧去去排出，所以说枪口的上跳可以控制的非常非常好。当然说这个直推器，那讲了这么多的优点，那它有没有什么缺点呢？有两个缺点，第一个缺点我刚才也说了，它这个重量非常大，就是说你装在这个这个枪套里，对吧？就挂在你腰上，其实挺沉的。 然后其次呢，这么大一个制推器，它枪套也不好找，对吧？非常非常难配枪套，不是说你随便买都能买得到。然后呢，再一个，我给大家说一点啊，就是我发现一个小问题，就是他在官方网站上买这个制推器的时候，他推荐是用呃一百二十八或者是反正一百一十五格令的这个九毫米的子弹是。 不推荐使用。我一开始纳闷为什么，后来呢，就是我也我也是做了一些功课，研究一下为什么一幺五是不能用的，或者说不它不推荐使用，发现因为它枪口制堆器的这个这个怎么说功能啊，或者说它这个绩效太好了，就是以至于这个枪的这个后坐力已经减弱到它不能正常的 cycle，就是说正。 就是退壳，它已经是有有障碍了，就是不像这种没有制退器，它会这么有力，因为有了制退器，它这个往后推的这个力啊不够强，所以说很多时候它这个弹壳没有办法及时的这个没有足够的力啊给它抽出去，然后进行下一发的这个上弹，所以说这个如果说你是新枪纯型的新枪，你立刻就装了这个枪口制退器，然后你用这个呃自己的幺幺五格令的这个九毫米啊，你打是绝对卡壳的，这毫无疑问，打一发卡一发，打一发卡一发，呃，当然我这个枪我一开始就是。 别问我怎么知道的，我就是这么知道的，对吧？ <laughs> 然后大概打了五十发、六十发左右之后，这个枪慢慢慢慢磨合了，里面的弹簧的这个松紧啊，它自己也也慢慢去自己去适应了，包括这个枪的手感慢慢适应了。呃，大概打到两百发、三百发之后，你用幺五格令的这个子弹是就完全没有任何问题了。但如果说你呃没有时间去想去磨合的话，或者你不想去浪费那时间的话，你就可以打重一点弹头的这个。 呃，九毫米什么幺二四也好，幺四九、幺四八也好，或者是其他 whatever，呃，反正你就可以幺幺五是绝对不太行的。所以说这是给大家简单的说一下这个制推器的呃两个缺点吧，就是首先它需要磨合，其次呢就是它的重量比较重。啊。当然有的人说，啊，你这个导轨可能装不了什么东西，装的东西特别多，一样的就是枪套啊，可能这第三点吧，就是枪枪套不是特别好配。这就是综上所述啊，就是这个 HK P30L 这把手枪啊。 给大家讲讲这个简单的小介绍，就是如果我我也想好奇问问大家，如果说你是张 w a k 的话，你会不会选择这把枪作为你的这个所谓的这个家防武器啊，看狗的武器或者看车的武器？啊，如果你会的话，你记得在这个视频的下方点赞、留言、加关注啊，然后我看看大家有多少人是对这个枪是情有独钟的。如果说你选择不选择这把枪，你选择是。 这个其他的什么什么其他 whatever 什么格洛克或者是其他什么手枪，然后你也在下面留言告诉我，或者告诉其他的观众，你为什么选择会选择这样的手枪？好，那今天这个讲这个 HK P 三零的这把手枪的小介绍，我就给大家讲到这里。非常非常精致的一把小手枪，就是唯一的缺点就是它这个扳机有点拉垮，别的就没什么了。好，那今天我们视频就讲到这里，我们下期视频见，拜拜。 忘了换弹匣了，装子弹。